urib tursang edi bedor yuragim navqiron umrimga qilmay xiyonat so'ragan bo'lardim taqdir azaldan balki fojiali go'zal muhabbat urib tursang edi xasta yuragim sevgilim qo'lidan dadil tutardim sevgiga baxtga zor bu dunyoning barcha ko'chasidan birga o'tardim armon nima ayriliq hijron yoki tushga aylangan sevgi sen ketdingu yuragim vayron qaytmas qushga aylangan sevgi bilolmadim taqdirmikan bu muhabbatim tush bo'ldi ro'yo sen ketdingu hayot ham og'u qaro tunga burkandi dunyo armon bo'lgan ishq ketar bo'ldi eh ushladigu tuta olmadik bu dunyoni tark etar bo'ldi bizlar baxtga yetolmadik